えー、小鳥の森キャンプ場に着きましたが管理人さんがいないカラスしかいない Bye. Thank you. んにちは。すみません、勝手にやらせてもらってます。寒いで。寒いっすね。どうですか、最近は。最近は忙しいですか。まあまあ、この前から休み、休みはね、ずっと。お客さんあったり。あ、ほんまですか。休みっつっても、ど、土曜、土曜。土曜日曜中かね。土曜日曜。あの、ユーチューブ見て来た人がいたってなんか言ってましたね。ユーチューブ見てね。はい。あ三組か 僕らは来た聞いたことは聞いたよ。宇宙見たから来たんです <laughs> ありがたいことですよ。いえ、それはここの辺の人ですか。もっと遠い。いやいや遠い人もおるよ。それはあのこの前も福岡の方からね、遊びに方々回るんでね、はいはいはい、寄ってくれたりね。ええー、それは嬉しいですね。 <laughs> でもこの前からあれね。はい。あのー、夜ね焚き火したりなんだりね、はい、ランタンをつけたりするじゃない、はいはい、 あの寒だんだん寒くなってね、はい、そのランタンやら焚き火がねずっと上から見たらねなかなかいいあの眺めった。あ一番上から見たらですか、うわ、あ違う歩い歩いて、まあ、向こうずっと見たらねここでこういうとこでやるよるじゃないはいはいはいあれがなかなかいいいい雰囲気があるありますそれは週末混んじゃいけんですねじゃあだから何人もねおらんと面白ないけどねああ、えー、ちょっとですね管理人さんに本を借りてきました ダッチオーブン大辞典アウトドアクッキング、えー、今日から始めるダッチオーブンといろんなね料理が載ってるのでこれをね夜ね見ながらちょっと勉強したりとかしたいなと思いますこれね、はい、もらったんじゃあそうなんですかまだあとちょっと大きめなのはあと2つある もうここちょっとこの辺を置かしてもらっていいですかもういいこれこうやってこれがあればまた違うこれこぼれた時ね焼けるけああそうですよね芝がうんうんじゃこれでちょっと一回それをもらってでこれをよいしょこうやってこれバチバチうわすげえ適当に持ってくるんであすいませんえー、管理人さんからですね 焚き火台をお借りしました手作りなのかな多分このね下の台が手作りで、えー、っと上は鍋でなんかもらったという話でしたでおそらくはこれにこの鍋に合わせて作ったんでしょうねうわ寒い今日はあのすごい不覚な話なんですけども上着を忘れましてまさかね上着を忘れると思わなかった 一番大事なものを忘れてたんですが、えー、上着を忘れたのでこのね電気毛布電気毛布とこのマントみたいなやつですねこれで、まあ、しのごうかなと思いますこれがあるだけでね結構違いますよはいじゃあちょっとはい燃やしたいいよ寒いでわかりましたありがとうございます 全飲んじゃった今ワイン一本飲みました全部飲んだ全部飲みましたおお一本全部開けたもうあとは焚き火して寝るだけなんで、これちなみにあの下の台って自分で溶接して作ったんですか自分で作ったへえこのあの鍋一回あれに合わせてねあやっぱそうですよね、はまりはまるようにと思ってぴったりですよねなんか最近あれですよあの今こういう、うん、テーブルあるじゃないですか、これってもうあの ただかましてあるだけなんですよ、でこれをこういうなんか鉄で作るのが結構流行ってるんですよ、見たことあるうんうん、うん、だからね現場行って組み立てるような感じで、ね、板,、板を差し込むような感じ差し込むだけだからね今度作ってみようかなと思って見るが見たんだ <laughs> いやでも丸も丸もだけでも作ったら多分あれですよ結構いい値段で売れますよいや本当に YouTube の人ってこといやいやいや <laughs> まああの 作ったのもあのあじゃあ作る時教えてくださいよ僕取りに行くんでいやいやこうやって作りますいやいやそれはまだまだまだいやそういうあの技術が僕はないんでできるってのはちょっと羨ましいですけど言うほどでもないけどあれねいやいやいやいやこういう感じでなんか焚き火台があって、はい、こういう感じでねやるのを見たからねあ、まあこれ捨てるのはもったいないし っと自分で作ってうのかな。何人か何回か貸したことあるこれお客さんにああ、ここまででっかい焚き火台ってなかなかないですよね <laughs> だから持ってない人にはね貸しますよ、言ってから貸し出しで無料でこれやったら多分あれでしょうねあの焚き火の楽しさが分かる気がしますよ本当結構でまたよよく燃えるんじゃよう燃えますよう燃えます、ね またやりましょうって話をしてて、ええ、だからもしかしたらまた、えっと、日曜とかに近々お邪魔するかもしれないんですけど、うん、まあだから今月来月ぐらいで12月入ってね12月になるかもしれないですけどね、うん、あのあの人がもう冬しかやらない人なんでおおそうですかはいはいはいあの人はいい装備持ってたからね持ってますね ストーブも灯油のストーブも持っとるし、ね、ああこれはグランピングでねいろいろ対策しとるから冬でもやるだろう僕全然持ってないですからねストーブとかボジボジはいあのあるかなというあわかりましたゆっくりはい温め <laughs> てまた明日の朝に <laughs> また明日の朝にはい、はい、お願いします、はいはい ありがとうございました。からはい、ありがとうございます。 そういうことでですね今日は寝袋はたらこちゃんあとはカチュラこれと、え電気毛布、えそれとですね管理人さんのご厚意で焚き火これをねさせてもらいながら、え過ごしました寒いさすがにねパーカー1枚で来たのはね自殺行為でしたね今テントの中に、ね、入ってきたんですけれども、えー、テントの中に入ってきて電気毛布をね つけましたんで、まあもうちょっとしたら暖かくなってくるでしょう。昼間がね、暖かいんで、ついつい上着を忘れてしまいましたけども、もうね、上着がないと無理です、これは。で、えー、っとね、今いるところ、山口県山口市、えー、これがですね、えー、結構ね、寒いとこなんですよ。寒いとこなので、まあ余計にね、寒かったです。えということでね、漫画を読みながら今夜は過ごしたいと思います。それでは。